<laughs> رئیس اومده چی چی آورده یه اسلحه که به سمت شما نشونه رفته خب سلام بچه ها امروز قراره که با هم دیگه بریم چند تا از این های مخفی جی تی ای سناندریاس رو بهتون نشون بدم برو بریم همین ابتدای کار اینجا خیلی ساکته باید اعلام حضور کنم من اینجا رئیس <laughs> بله همه خواهی کردن چی؟ تو چرا خواهی نکردی؟ آه چون تو خواهی نداری <laughs> ولی باید فرار کنی اوره سلام بچه معلا رئیستون اومد میخوای سورا با خانواده کار میکنی بیاین بیاین بریم دور بزنیم با هم خوب فکت اول خیلی خوب رفقا اولین استیک اونجاست جایی که آخر بازی سروان تمپنی رو به چخ میدیم اینجا رو نگاه کنید چی؟ چی؟ <laughs> دیدید؟ اونجا شکست <laughs> آره اونجا به چخ رفت این استرگ اول بود که از همینجا از گروه استریت شروع میکنیم و میگیم ما اینجا رئیسیم نه ما نه فقط من من من تو رئیس نیستی فقط من رئیسم خفه شو بزرگوار من تو را آوردم اینجا به حال من فقط رئیسم بزرگوار چقدر بزرگ شدی بزرگوار خب بدیم استرگ بعدی خب کارای کیو بکنم استرگ دوم اینجاست ببینید سلام جناب سربان سریک دوم رو بریم ببینیم سرکار کمک لازم داریم خفه شو ببینید اونجا یه نفر رو گرفتن دارن کوتک میزنن اه چی؟ خب چون ما وارد اینجا شدیم آره این بدبخت رو گرفته بودن داشتن کتک میزدن چرا داشتید میزدینش ببین پوفیوز اه. رمز پلیس هم میزنی باز اینجا چیز میکنه هم میتونه یه استرک باشه باز حمله میکنم بهت برو گم شو از اینجا اومدم تو رو نجات بدم احمق ای داشت چی چی میگفتی وقتش از اینجا بزنیم بیرون بابا من کار داری میکنیم به خاطر چهار تا استرک داری منو به کشتن میدی شور ناموسا بیاین تون اینجا میکشم قاسم بابا بزنیم به چک ای شب شد نه روز احمق آه اداره پلیس رئیس به چخ داد بریم استریک بعدی چی چی چی چی اینجا رئیسم بریم استریک بعدی خوب یکی از استریک های دیگه بازی همینجاست من اینجا چقدر توفنگ هست آره الان بریم همه رو میخریم اون نداریم که باش حالا وایسا اینا هاش ببینید یکی از سیبلای بازی شبیه سیجه چرا؟ ای بابا <laughs> سیب شبیه سیجه <laughs> آقا ببخشید او چرا شبیه سیجه باید رو متوقف کنم اگه کمک خواستم بهت میگم باش کمکی چی میخوای؟ یه شاتگان بده به من از اینا آره چی 800 دلار بیس میلیون پولشه نمیخوام آقا نمیخوام اونا همه چی تحت تاثیر قرار میدن چرا گرون میفروشی عوضیه به درد نخور گرون فروش من از تعذیرات اومدم بمیر <laughs> خب الان خودم برمیدارم چه خودم نمیتونم بردارم اه دیجی چرا از تو به عنوان سیبل استفاده کردن بوم دیجی چی دیگه خوب در بیار بریم یه دیگه سیجی بدبخت رو به عنوان سیبل استفاده کردن دیدید تو اصلا خونه هم من رئیسم هیچ غلطی نتونست بکنه هیچ کس من گردن کلفت اینجام بمیرید بمیرید بمیرید لامورگینی سلام سلام سلام بسه بسه بسه سلام اما من لامورگینی خیلی دوست دارم خب پس میخوام سوارشم برم با بچه ها استدگاه دیگر رو پیدا کنم خودتم له میکنم خداحافظ خب برای این یکی استرگ اومدیم تو محل خودمون با بچه محلامون خوب به دستاشون دقت کنید نگاه کنید خوب دقت کنید دیدید دستشو <laughs> یه بار دیگه ببینید آها دیدید اون علامت گروه سریته <laughs> خیلی ساده بعد هر گنگی واسه خودش یه علامت خاصی داره اینا اینجوری میکنه بالا سام یه جور دیگه خوب دیگه برید توی کارتون سری خودم هم سوختم یا بلفس ای وای بگرفتم کار رفتم بریم خب، که بعدی خب الان نگاه کنید این یکی رو اونو نگاه جون بابا اینو نگاه آها باشه من همیشه برای این چیزا وقت میذارم آفرین به تو چی ایدی کسافت سلام خانوم سلام سلام سلام سلام همگی سلام بزرگوار سلام اینا پولای حاصل از جیندوازیه اینا باید مال من بشه چی؟ <laughs> نگاه کنید تن خدا اومدن یه نفر رو نجات بزن زدن یکی دیگر رو کشتن اینا دیگه به دردت رو نمیخوره آره به دردت نمیخوره خب خب یکی از های دیگه بازی رو ببینید من اینجا رئیسم نه این, این استرک نبود ببخشید اوناهاش لوگوی راکستر روی ستاره ها به جای دوب اکبره <laughs> مردی که برداشت مردی که راکستر برداشت دوب اکبر رو به اسم خودش ثبت کرده آشکال بریم تو پشت بوم تاعت شهر بهتون نشون بدم بابا تاعت شهر نیست اونجا بابا محمد ولمون کن خب دوستان خوب دقت کنید ببینید R. اونم star ستارشه میبینید <laughs> ما یه استرگه دیگه آقا اینو دقت کنید با snipe به سمت ماه شلیک میکنیم اینجا رو ماه <laughs> گنده تر شد <laughs> گنده تر گنده تر بد نیست اینو دوست دارم <laughs> یه بار دیگه چی رفت تا ته که ای بابا بله دوستان اگه تو ویدیو یوتیوب نشون میدن دروغ نیست بس ببینید دوباره یه دونه دو, دو تا سه تا چهار تا و پنج تا ماهو گنده کردیم در واقع نزدیک زمین کردیمش بذار ببینم اینجوری هم میزنه نه هیچ کاری نکرد بزرگوار آه تو کره ماه چی؟ تو کره ماه هم من رئیسم چون تونستم بکشمش نزدیک حالا برو نزدیکتر حالا برو دور ای بازم که نزدیک شد چقدر گونده شد ماه شبیه هندونه شد ماه دایره نمیشه مگه من چرا چرا مثل هندونه است خب از اونجایی که تو ماه من رئیسم الان ماهو میذارم سر جاش برو سر جات آفرین او خب، دوستان به این استرگ بعدی خوب دقت کنید دیگه اگه زیاد غذا بخوریم بالا میاریم اینجا رو نگاه کنید یه غذا ارزون بخوریم دیگه ده دلار چی چقدر میشه ده سی هزار تومان واسه یه خلال سیب زمینی فقط ده نگاه کن چی چی یا فز؟ با حالم به هم خودی چه غذایی دادی به من ها فیوز تو یه آشغالی حالا آوردم چه غذایی مسمی بود به من دادی ریز غذا خوری منم ساعت پنج صبح اومدم اینجا سهری بخورم فردا روزه بگیرم آره خورشید در اومده که ای بابا از آن گفته من به افق ایران رفتم ای توف توش خب رفقا من به عنوان رئیس میگم که استریک های این بازی البته تو شهر لوسانتوس یا لس آنجلس تموم شد و باید بگم که من اینجا رئیسم تو آسمونا من ای چی من من من اسم تو اونجاست کو نه یه ایسترگی دیگه خودم کشفش کردم ممس ای چی؟ ممس چیه بابا؟ ماما... ماماز یعنی برای مادرها نه اسم توه کی داره منو میزنه؟ من تا یه احمق؟ دارم که رو به آره یه توفنگ دارم که همه رو به چخ میده <laughs> رئیس رو بزنی؟ بزنید رئیس رئیس منم رئیس خب دیگه بسه رئیس بازی تمومه خداحافظ بچه ها